ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ರೈಡ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ತಂದಿರೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಗಾಡಿದು ಫೋಟೋಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಫೋರ್ತ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳಿದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮದೇನೆ ಗಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್